alhamdulillah ya Mbak ini menika jawahipun pun terang wis. Anyarengi rawuhipun para tamu tertentu menika. Hmm. Antine ngrambe menika terang benderang lho Mas. Iya toh? Nggih. Alhamdulillah. Kula wau bar video callan. Oh, sering video call ngono kuwi toh? Nggih, hmm. video call. <laughs> alhamdulillah. Iya. Watake ya muga-muga pripun. Kak popo rek opo-opo. udan Mas. Lha yo kok karo ning omah ki ngretakne ngono kuwi lho. Ha iya ta. Urip ono utawa só Sampun Mas Pengkal. Iya, 好好。